Es war einmal ein junger Schweizer, der vom Leben im Dschungel träumte. Bruno Mansa verwirklichte seinen Wunsch und lebte zusammen mit den Pennern auf der Insel Borneo. Sie akzeptierten ihn als einen der ihren und nannten ihn Lucky Pennan, den Pennanmann. Im Jahre 2000 verschwand Bruno Manser irgendwo im Dschungel Borneos, ohne das Geringste zu hinterlassen. Weder von sich noch von seinem Gepäck. Mai 2006 unterwegs auf der Suche nach Spuren von Bruno Manser. Als Wegweiser dient sein Tagebuch über das Leben bei den Waldnomaden. Oh, eh, die Geschichte seiner Leidenschaft für das Ursprüngliche, die keine Grenzen kannte. Wir leben die Heim. Ah, in der Sendung, ich gern auf der Schnurren und höre ein bisschen die Zikaden zu. Die Geschichte des Kampfes um den Erhalt seiner neuen Heimat. Die Geschichte eines Abenteurers und Romantikers, den man auf Borneo König der Pena nannte und der zusehen musste, wie das von ihm wiedergefundene Paradies zerstört wurde. Buon itu ay turay, tong kusito na, buon hane, kinong eh hane, pun kapani sito na, adang kutusa, hakik.